<clears throat> Здравствуйте, дорогие мои друзья, мои подписчики, гости моего канала. Всем огромное спасибо за ваши новые подписки, за ваши лайки. Девочки, э, сегодня будет у нас э, расклад, ваш любимый расклад. Это четыре королевы. Посмотрим. Личная жизнь что, ваш, э, что у вас на пороге, что вас ждет в ближайшее время в сфере отношений, в сфере работы, может кто-то ищет работу, а если не ищет, как более-менее э, будут дела на работе, по финансам еще зацепим. Будем работать, как всегда, на э, колоде Таро Колесо Года. Я на женский вариант всегда беру Колесо Года. Очень красивая, красочная колода, хорошо отвечает такая на женский, на, на женщин более. И, как я говорила, на мужчин Таро Сноу очень хорошо они. Так я их, когда приобрела, так я их купила, и так я себе взяла их, настроила Таро снов для мужчин, она более такая темная. И Таро колесо года, она более такая красочная, нежная, такая аппетитная, красивая, э, заряжает такой позитивной энергией. Ну, прям так, эм, колесо года у нас будет отвечать на тему отношения. Будем разбирать. И другая колода «Гид по Таро», как будто очень близка к Уэйту, классика. «Гид по Таро», «Работа» будем смотреть. Вот такое у нас это работа, это отношения, девочки. Так, сейчас я буду перед вами мешать карты, а вы себе выберите, я вы королева. Первое слева направо Первая – королева жезлов, вторая – королева пентаклей. Карты уже хотят говоря, говорить. Не знаю, видно вам или нет. Так, смотрите и выбирайте себе. Первая жезловая, слева направо. Первая жезловая, вторая пентаклевая, третья кубковая и четвертая у нас – женщина, королева, девушки, мечевые. Вы определитесь себе, как вы считаете, какая вы, или по знаку зодиака смотрите, или, не знаю, по характеру, как вы, как вы себя чувствуете, как вы, какая вы женщина, как уже это ваше Дело, как вы себя хотите посмотреть, под какой дамой, королевой. Так, девчонки, я надеюсь, вы готовы. Вклад будет длинным. Это четыре королевы, как-никак, и по две темы – отношения и работа – так, эти три мы немножечко отодвинем, пусть они ждут своего, своей очереди. Говорю своего, потому что в Испании хочу, э, хочу говорить на испанском, с, с, сутурно. Здесь очередь сутурно. Итак, русско, русско-польско-украинско. Так, девочки, ну это не важно. Я думаю, это не важно, вы поймете. Так, начинаем, девочки, с королевы жезлов. Давайте. Вы здесь ничего не надо загадывать, задумывать. Вы себе расслабьтесь, сядьте, расслабьтесь. И проведем вместе время, как две подруги. Вы на одном конце, я на другом конце. Никто нас не слышит, никто только меня слышит. А так все, вас никто не видит, никто не это. Вы себе подставляете свой вариант. И кратенько посмотрим, что на данный момент возле этой женщины. Да. Девочка в прошлом очень переживает, стагнация у нее, десятка мечей – очень тяжело, очень больно девочке, э, вспоминает всегда прошлое, застряла вот в этой ситуации. С чем связано это? С чем это? Ну, конечно, ну с чем может быть связано? Мужчина, да, девочки, мужчина. У нас все мужчины <laughs> виноваты. У наших проблемах женских все виноваты мужчины. Вот такое, вы застыли на одном, на одном, вот э, на одной этой планке, вам тяжело, вам разбили сердце, вы страдаете, вы плачете э, каждый день, вы в в трансе. Ну, вы думаете, что все, наверное, уже мы больше не... Ну, навре... это скорее всего, потому что здесь такая десятка мечей, что нужно лучше отпустить. Это может быть точка. Но посмотрим. И вот в этом прошлом вы сидите, вы застряли в этом прошлом, вы закрыты, вы не даете продвижения ни себе. Вот, к вам идет молодой человек, но вы закрыты, вы плачете о прошлом, а к вам на дне колоды вам идет молодой человек. Ладно, посмотрим. Так, может еще что-то карты хотят сказать о прошлом. Может, еще две карты или одну. Сейчас посмотрим. Возьмем. Ну, вы готовы, вы, вы, в принципе, закрыты, но вам в будущем идет, смотрите. Ну, там у нас на дне колоды, я, я вам показывала, что вы не хотите на данный момент впустить, никого не упускаете себя, потому что вы еще в печальке, у вас еще не зажило сердце, у вас еще все крутится в голове прошлое. но ну, у вас идет молодой человек, на дне колоды был, вы, вы не упускаете никого к себе, не подпускаете. Э, рыцарь жезлов для новой любви, для новых чувств. Карты не хотят говорить уже о прошлом. Две карты вот я задала, они сказали, страдает о прошлом, у нее болит еще все, не, заж, не зажитые раны, она думает, что уже все, это конец. Но потом я хотела еще спросить, что еще? Карта вот э, дала новое начало. У нее есть новое начало. Вот что ее ждет. Хватит, не будем говорить о прошлом. Мы сегодня, э, девочки, э, э, вот так встретились, чтобы говорить о ближайшем будущем. Что вам, какие подарки вам, вот, Всевышние силы услышали, ваши страдания, ваше вот и разочарование, и э, что вы вот страдаете, что хотят, чем наградить за это, что хотят вам подарить, вот, новую любовь, и говорят новые чувства, новые эмоции, новое начало. Нет, не, не, не сиди уже, выходи с этого. Хорошо. Что еще? А новое – это начало. Новые эмоции или новая любовь. С кем? Для чего? Смотрите. С молодым человеком. Новое начало. Новые, новая любовь. Новые эмоции. С кем? С, к вам идет новый мужчина для, новой, для новой любви, что в будущем может стать вашим мужем, вашей любовью. Смотрим на будущее, девочки. Я только две карты, более-менее, что на каком вы уровне сейчас. А карты, э, расклад у нас, тема ближайшее будущее. Нов, новая любовь, новые чувства. С кем? С мужчиной. Император. Все девочки знают, кто такой император. Он хорошо стоит на своих двух. Он, у него э, уже есть опыт, может быть, что мужчина был женат, может быть, мы сейчас посмотрим, чем он дышит, мы сейчас все будем разбирать. Может быть, что был женат, сейчас мы спросим карты. Так, ну давай, а скажи нам, э, ты свободный или ты женат? Ты свободный Ну, тут, девочки, к вам еще может быть, что этот, этот император, он с прошлого. Может быть, потому что вам идет другой мужчина. Вы, может быть, что, посмотрите, потому что я спросила, ты свободный, выпала карта четверка пентаклей. Это может быть из прошлого, что вы его собственность. Он говорит, она моя, она моя собственность, и я хочу, может быть, возврат – бывшего. Это может быть возврат бывшего для новых, опять для новых чувств, для новой любви. Но э, у вас новое начало. Карта опять говорит, э, у тебя есть новое начало, у тебя э, э, будет новая жизнь, у тебя будет новый мужчина. Какой мужчина? Король Пентакливый тебе идет новый мужчина, у тебя новая жизнь. А вот от этого императора, если проиграется такое, что бывший ваш, беги от него, потому что ты закрываешься от него, ты, ты печалишься, ты закрываешься, и ты можешь пропустить свое счастье. У тебя уже страхи, ты, ты никому не веришь, ты никому не доверяешь, ты никого не, не, на данный момент э, не подпускаешь э, к себе. Беги от этого, беги от этого. К тебе идет новое начало, к тебе идет новый мужчина, король Пентаклей. Для чего? Э, э, я спрашивала на императора, так это вот четверка пентаклей, он как будто с прошлого к вам объявится опять для новых, опять возобновить ваши отношения, потому что он эгоистичный и очень собственник, он не хочет вас отпускать, вот так дергать только хочет. Он вот так, за это мое, я никому ее не отдам, она моя, собственник, такой эгоист и собственник но карты говорят, что выходите с этого, бегите от этого, выходите по миру, у вас идет новый мужчина, король, король Пентаклей. Для чего король Пентаклей к вам идет? Для чего идет король Пентаклевый? Для чего? Чтобы вы была его принцесса Пентаклей чтобы у вас была вместе крыша над головой, чтобы у вас была семья, девочки. Видите? чтобы король Пентаклей, чтобы вы была его принцесса Пентаклей, чтобы вы начали вместе с ним какие-то планы, какие-то идеи, чтобы у вас были совместные, чтобы у вас впоследствии была крыша над головой, чтобы у вас была семья, чтобы у вас была радость, чтобы у вас была, э, чтобы вы были вместе. Ну давайте еще мне, мне, мне Хорошо, но этот император, а что он хочет? А что он хочет? Почему он хочет возврата? Что он хочет? Потому что я ее, я ее люблю, и я о ней мечтаю. Я ее люблю, и я о ней мечтаю. Я хочу с ней радости, я хочу с ней... Мне с ней было весело, хорошо, радостно мог быть треугольник. Ну и потом она будет всегда страдать. А я буду э, уходить, приходить, я буду в отшельниках размышлять, что, куда. Вот так пришел, потом пауза. Э, я как будто буду уходить в отшельники, думать, что, куда, переваривать в голове. Она будет сидеть и страдать, и меня ждать. Ну еще такой. Ничего серьезного. Этот король, э, король Пентаклей, видите, сразу ответил, чтобы она была моя принцесса, чтобы я с ней э, выстраивал отношения и хочу с ней семью, хочу с ней радость и хочу жить с ней под одной крышей. А этот, она моя, собственник такой, сам не гам и кому и, и, и другому не отдам. Вот такой человечина он еще та человечина. Так, что еще вы нам хотите сказать? Что еще? Скажите, пожалуйста, что еще? Ну, вы очень разочарованы в любви, вы уже никому не верите, не доверяете, потому что вы очень пострадали – ну, еще это э, много и своих накруток в голове, что все, зачем вот разочарование, почему? Потому что я любила, я любила, я хотела, я выстраивала эти отношения, я думала, что будет что-то серьезное, я, я разочаровалась в этом человеке, нас взаимная любовь, что у нас будет все серьезное, что мы будем всегда вместе, мы будем, будем друг другу помогать, мы будем развиваться вместе. Но оно все меня привело к э, вот такому, к такому состоянию. Мне сейчас тяжело, больно, я никому не верю, все мужики по этой карте козлы, но это вы сами себя это уже накручиваете. Наверное, мне не везет, вот что-то такое, потому что восьмерка мечей – это свои какие-то накрутки. Вы не можете отпустить прошлое. Потому что вы поплатились с этим мужчиной, вы любили, вы доверяли, вы хотели по тройке пентаклей – хорошенько так. Вы не спешили, вы, вы хотели выстраивать в более таком стабильном отношении, не только Пентакли – это стабильность, это вы хотели что-то с этого, с этих отношений иметь, семью, если вы еще э, можете родить ребенка, может, вы хотели и ребенка от этого человека, потому что вы, вы любили этого, и вы думали, что это взаимная любовь, что вы будете всегда вместе надолго, но было разочарование. А почему разочарование? Что такое? Почему все болезненно? потому что очень было мутности, очень было много обмана, очень... В мою сторону очень было много обмана, очень было много воровства, очень было много измен. И я уже никому не доверяю, а я любила. Он мне клялся, что я у него одна, но нет, это было неправда. Я верила ему, я думала, что действительно он меня любит. Ну, вот такое. Вот такое. Я надеялась, что у нас придет все к э, свадьбе, к радости, что мы будем радоваться, что мы будем э, Э, законный муж и жена. Ну и, наверное, женщина, многие это уже предлагали, и он начал нервничать, рыцарь мечей. Когда женщина начала говорить что-то серьезное, он начал уже к ней с мечом, с мечом, начал что-то показывать, доказывать, выводить на конфликты, сам начинал конфликты, сам э, э, мог вспылить, даже мож, могло такое быть, что у некоторых и руку мог поднять, и даже если и не, не бил, тогда зам, вот так, что замахнулся, что я тебе сейчас вот сделаю, э, начала нервничать, когда уже пошла тема более серьезная. Да, и, и вот, и были, были много разговоров, были, было много переписок, вы ждали, ну и потом он развернулся, или вы, вам надоело, и здесь уход. Здесь уход и башня, разрыв, а там десятка мечей. Ну, это, это лучше поставить на этом точку, но карты там потом показали, что он будет еще вас Э, вас дергать за косичку, он будет еще вам нервы трепать, потому что он думает, что он император и ему все можно. Он всем, всем владеет, и вы его, он, его собственность. Он может делать, что хочет, и вы должны его принимать таким, каком, какой он есть. Вот такое а, ну, вам идет новое, там карта мир и король пентаклей, и для хорошей, и для стабильности идет. Так, ладно, давайте, что, что еще, что придет новое, что, что новое, что хочет дать ей король пентаклевый? что хочет дать ей король Пентакливый. Смотрите, э, девочки, еще вышло, вот я задаю один вопрос, потому что вы сидите в печальке, вы настроились, наверное, на на своего бывшего, и карты дальше выдают, что он держал верх по пятерке мечей, он всегда был прав, он всегда делал на зло вам, вы ему слово, он вам 10, и всегда вот, вот так вы говорите, например, давай, может, Вася, пойдем сегодня погуляем, а он говорит, нет, Маша, я, не, я, я сегодня не смогу, я не успеваю, я там занят. Все, все на выворот делает на другой день вы говорите, слушай, я приготовила ужин, может, поужинаем вместе? А нет, я сегодня иду к родителям или еще, или с друзьями. Ну, нету стыковки, нету стыковки. Он все делает, как он хотел то, что если он скажет, да, давай, сегодня я, давай, собирайся, я сейчас за тобой приду или заеду, или как там, э, собирайся, мы сегодня пойдем поужинаем или погуляем. Да, он отказа не принимает, потому что сразу нервный, сразу будет рычать, горчать, э, будет, будет э, вот, вот такое уже будет у него какая-то слежка, а что такое, а почему. Но когда ваша инициатива, когда вы хотите, тогда он может сказать, у меня не получается. Ну и этот мужчина, вы очень э, тяжелые, очень были тяжелые отношения, очень было тяжело вам. Вы очень долго ждали, но у вас идет вот, будет обновление будет, вот сейчас опять вышла нулевая, у вас будет обнуление, и там выходила карта мир. У вас новое начало идет. У вас э, обнуление и новое начало. А новое начало к чему? К чему новое начало? Поставить, наконец, всему конец. И вас идет мужчина, другой мужчина, более нежный, более умеренный для семьи, вы будете его жена, вы будете его императрица. К вам идут и, и, и, и, идут. Но эти мужчины, вы еще их не знаете. Здесь еще даже и два мужчина вы будете выбирать, но вы пока их не знаете. Это закрытая еще информация, вы не знаете этих мужчин. Они появятся на вашем горизонте, и сейчас вы уже будете э, выбирать по умеренности, все обдумаете, что вам нужно, какие вам отношения нужны, нужны уже, вы будете присматриваться, смотреть, какой вам мужчина подходит, вот, и вы будете уже выбирать вы, кто вам более-менее подходит. На отношения карты советуют э, не упускать, э, идти, бежать с прошлых отношений, потому что будет обратно та же самая ситуация. Будет разочарование, будет нервозность, ни, ничего хорошего они не приведут. Ну, карты говорят, что у вас в ближайшее время есть огромная возможность встретить мужчину для для серьезных отношений. Так, давайте теперь посмотрим. Работа, финансы, работа, финансы, работа, финансы, девочки. Работа, финансы. Скажите нам, пожалуйста, а что в сфере работы и финансов ждет жезловую даму? Скажите нам, пожалуйста, в сфере работы и финансов. Ну, на данный момент здесь вот вышла четверка жезлов девочки, король кубков и королева пентаклей. На данный момент я здесь вижу, что у вас стабильная ситуация – вас на работе, если вы на работе, вас любят, вас уважают, вы себя чувствуете королевой там, вы денежку зарабатываете. Если, девочки, э, что у вас будет, э, так вы будете хорошо сидеть на этом месте, вы будете э, денежку, вы будете даже повышение. Королева Пентаклей – это женщина состоятельная, с денежкой все в порядке у нее будет. Если, девочки, кто-то ищет работу, вы, вы ее найдете, вы будете рады, у вас будет там, вы дорастете, вырастете очень быстро, будете в стабильной ситуации, у вас будет хорошее окружение людей, там будет у вас король кубков, какой-то мужчина, который может вам и помочь в чем-то, если вы не знаете, будет вам помогать, может быть, это ваш шеф будет, ну, может даже быть, что вы будете нравитесь ему. Ну и вы будете хорошо достаточно получать денег. Да, опять и здесь карта мир, новое начало. Да, было тяжело. Карта мир, новое начало в, в дам жезловых. Новое начало, будет очень много у вас э, планов, будет много, э, много очень э, каких-то идей, но вы будете их... Эм, да, колесо фортуны, наконец ваше колесо фортуны повернулось в вашу сторону, и вы, королева мечей, вещей, вы не будете идти уже вот так с бахты-барахты, вы будете все обдумывать, вы будете все, у вас будет э, холодный ум, вы будете все в себе по полочкам раскладать, вы не будете делать никаких косяков косяков. Королева мечей никогда в своей работе не сделает что-то, какой-то оплошности вы уже будете, вы выйдете, если было у кого-то затруднительное, затруднительное положение по финансам, вы это все разрулите. Мир, колесо фортуны на вашей стороне и возрождение, девочки, здесь по работе и по деньгам все новое. Суд, суд. Труба зовет, можно сказать. Ангел-хранитель вас вас э, Всевышние услить, услышали, и вот ангелы-хранители, ангел дудит в трубу, все, хватит, закончилось твой, твой, твоя, э, твое разочарование, твое э, в том, что ты сидела, поднимайся уже с этой стагнации, ты новая, ты наново возродилась, давай иди вперед. Карта суд, карта мир, карта колесница, девочки. Ну, здесь даже и нечего больше... Семерка Пентаклей, вы этого очень давно уже ждали, у вас новое начало для продвижения. Ну, ну здесь, здесь у вас новое начало, вы найдете свой путь, девочки. Шестерка мечей – все, старое, вы уходите от старого, вы идете искать новое, покорять что-то новое. Вот то, что я только сказала, вы давно этого ждали. На вашей пути открывается дорога к новому, к, новым, к новой работе, к новым идеям, к новым э, заработкам, к новым накоплениям, вы ищете уже, вы уже отходите вот от, от прошлого отчаливаете и идете уже покорять другие берега. Вот, девчонки, такой был для дам, королей, э, фу, господи, уже заговариваюсь, для королев жезловых. Девчоночки мои дорогие, ваше спасибо, это будет э, пальчик вверх, ставить класс, ваши комментарии, общайтесь в чате, почему не общаетесь, пишите, чтобы я видела, что кто-то есть, что я не говорю сама с собой, э, общайтесь в чате, э, подписывайтесь, если кто-то новенький, вам не трудно, а, а мне приятно и благодарность за мой труд и для продвижения канала, конечно. Так, девчонки, давайте, а сейчас беремся мы к даме Пентакливой. Что? Что ждет в ближайшее время Пентакливую даму в отношениях? Сначала отношения. В личной жизни отношения. Что ждет королеву Пентаклей? Какие будут изменения? в личной жизни, отношения. Что ей приготовила судьба? Что ей приготовила судьба? Даме Пентакливой. Так, сначала возьмем две карты более-менее, посмотрим, какая ситуация. <clears throat> Да, ну, ну, кто бы сомневался. Кто бы сомневался. Дама Пентакливая, девочка, которая очень работает. Она, э, у нее, ну, деньги, материальная женщина. У нас женщины Пентакливые, любовь любовью, но кушать хочется всегда. Она, девочка, работает, у нее на голове что-то, может, кто-то хочет что-то купить, или, может, квартиру себе запланировал, или машину, или, может, хочет поехать где-то отдохнуть. Может, в этом году не получилось, потому что вот эта пандемия была, и никуда невозможно было поехать. И поставила себе цель на следующий год, может, куда-то. Девочка, э, женщина работает, поте э, своего лица, она мастер своего дела, она знает, как заработать деньги, как приумножить деньги, ну и копит их на что-то на что-то их копит. Здесь, видите, сразу нам э, вышла денежка ну, пентакливые, ну, никуда не денешься о них, от них, никуда от денежек они, у них деньги, деньги, они занимаются собой, что куда, чтобы она твердо стояла не, э, на своих ногах, чтобы она не, ни от кого не зависела, ну, а любовь потом. Да, хорошо, занята девушка, женщина, королева, своим статусом. Очень хорошо, мне это уже нравится. Так, скажите нам, пожалуйста, что эту женщину ждет в ближайшие будущие отношения? Какие будут ее, у нее отношения? Найдет э, она, или она замужем уже, или, или идет к ней другой какой-то мужчина? И для чего? Скажите нам, пожалуйста. Да, Девушка наша в подвешенном состоянии, поэтому вышла у нее материальная сфера. Она на данный момент плюнула на все, ей ничего не нужно, ей отношения, вот то, что я ей выше сказала, девочки, видите, еще карту не вытягала, говорила, плюнула на все, занимается собой, чтобы сначала стать на свои, твердо на, свою, на своих двух ногах, чтобы ни от кого не зависеть. Вот, любовь любовью. А мне нужна материалка. Вот, в подвешенном состоянии. Она на данный момент занялась собой, ей нужно продвинуть сначала себя, а потом она все успеет. Девочка знает, что если я буду хорошо иметь за пазухой денежку, буду хорошо выглядеть, ну и он где-то нарисуется – ну вот на данный момент она заморозила это все, ну его в баню. А почему такая ситуация? Потому что было больно, потому что было разочарование. Я поставила точку, я занялась собой. Потому что было больно, сделали мне больно. Я поставила все, я поставила точку жирную, пошла на заморозку и занялась собой. Я занялась собой. Я так решила. Молодчинка. Давай дальше. Я двигаюсь вперед. У меня есть цель, у меня есть свои планы. Я хочу продвинуться, я двигаюсь вперед. Я знаю, чего я хочу, я знаю, что мне нужно. Да, ну кто бы сомневался. Так, хорошо. А к какой цели ты идешь? Я сейчас на данный момент никого не хочу. Я поставила вот так себе блок, ограждения. Я ничего не хочу э, на другую тему говорить. Я хочу в своей жизни радости. Я хочу, чтобы меня видели люди. Я хочу, чтобы меня, чтобы я кому была, кому-то была полезна, чтобы ко мне приходили, что-то советовались у меня, чтобы за меня были рады люди. Я хочу быть на высоте. Я сначала хочу подняться этого, и я буду идти. Колесница, да, и получится, у женщины получится. Я хочу радости я хочу быть рада в своей жизни, я хочу радоваться жизни. Я занялась собой. Хорошо. <clears throat> Так, а что, что, суть, хорошо, а что судьба тебе, какой подарок судьба тебе хочет сделать? какой подарок от Всевышней видят, что ты занялась собой, молодец, что ты не пускаешь слюни, что ты э, двигаешься вперед, ты хочешь продвинуться. Что? Что ты получишь? Что ты получишь в итоге? Что? Какой подарок тебе даст судьба? Что тебя ждет? А, это тайна это тайна. Многие девочки могут и эзотерикой заниматься, по этой верховная жрица. Это тайна. Но еще проиграется, что многие девочки могут заниматься эзотерикой. Мои мечты сбудутся, я знаю, что мои мечты сбудутся, потому что я люблю свое дело, я буду влаживать в это дело, чем я занимаюсь, все, у меня есть много сил на это. Я для себя решила, что я должна себя прославить, я должна сейчас <clears throat> больше уваги приділять для себя. Смотрите, девочки, не хочет мужчины <laughs> никакого. Поставила себе женщина цель и очень много старших арканов, девчонки. Старший аркан колесница, старший аркан верховная жрица, звезда и сила. Четыре аркана, девочки, таких, таких, да вы что? Второй аркан, пятый, седьмой и 17 и еще повешенный, это значущий переворот в этой женщине, в Пентаклевой королевы будет очень огромный сдвиг, сдвиг с мертвой точки вперед. Ей сейчас идет ее полоса. Женщина, э, женщина начала себе что-то планы, планы свои построила, начала что-то делать, и у нее очень-очень хорошо это будет идти. Четыре или пять старших арканов, хорошо. Ну, а мужчина, <clears throat> отношения будут у тебя или нет? Надо подождать. Я сначала займусь собой. Надо подождать. Я сначала займусь собой я на отношениях в данный момент поставила крест, я, у меня транс, подвешенный вид, трансформации. опять все старшие арканы, девочки. Это судьбоносная какая-то перемена, очень грандиозная перемена в э, пентаклевых э, королев будет. Очень, очень очень судьбоносная перемена. Девочки, если еще кто-то не начал какое-то, не, не принял какой-то для себя идеи, каких-то планов, можете сейчас это начинать уже подумать, чем вы хотели бы заниматься, э, составить себе какой-то план, чего вы хотите добиться, в чем вы хотите продвинуться, можете как раз начинать вы в будущем будете очень-очень этому рады. Очень. Потому что очень огромные идут вам судьбоносные перемены. Трансформация. В конце э, показала карта смерть. Идет огромная у этой женщины трансформация сейчас. Хорошо. Отношения. Будут ли отношения? Мне на данный момент я занята собой. Я жду... Фу. Девочки, на данный момент я занята собой. Мне комфортно в моей среде. У меня есть планы. И я, я жду, что с этого буду я что-то иметь. Я надеюсь на себя. Я надеюсь, что у меня все получится. И я надеюсь, что у меня будет изобилие. Я буду рада собой. Да, девчонка молодец, даже слушать ничего, даже, даже мужики и пока не идут, все занято, заня, занялась девчонка собой, женщина занялась конкретно собой, и идут у нее огромные перемены, э, укрепить свою личность, повысить свой э, женский статус девочки. Да, а впоследствии будет и любовь. Будет семья, будет любовь, будет взаимная. Но когда я добьюсь вот своего, вот когда надо подождать, я спрашивала э, отношения, карта семерка пентаклей, надо подождать, у меня трансформация, когда я добьюсь, вот, этого я жду, что у меня все получится, что у меня будет изобилие, что я буду стоять хорошо на ногах, я буду рада собой. Тогда уже можно подумать и о чем-то. Тогда можно подумать и о, об, об серьезных отношениях. Сразу карта семьи выпала. Тогда можно подумать уже и о серьезных отношениях. Она не хочет уже мальчиков, Пажиков начинать игру. Нет, она серьезно говорит. Это даже эта женщина говорит, я занялась собой, пока я не добьюсь того, чего я хочу, мне ничего не надо. Я сейчас в подвешенном состоянии, у меня трансформация, я, за, я пошла в работу, у меня есть цель, я иду вперед, я надеюсь, что мне все, у меня все получится. Я хочу, я хочу быть на высоте. Когда я этого добьюсь, тогда вот и буду заниматься этим. А что за мужчина? Так, смотрите, девочки, ну это карты мало... Ну я говорю, это колода, это просто находка. Смотрите, тогда я займусь... Э, с, э, то, что я говорила, я займусь серьезностью. Серьез... Мне не надо пажиков, помните, я это говорила. И потом вы, вынимаю э, вторую карту, э, императрица. Я не пойду уже на, э, на что-то такое, на игры какие-то. Мне они не нужны, женщина говорит. Я сразу пойду императрице. Я буду искать такого мужчину, чтобы мы были, чтобы у нас была любовь, взаимная любовь, взаимное понимание, чтобы я была женой, а не игрушкой, чтобы я была императрица, чтобы меня слушали, чтобы меня любили. Вот такая я буду. Да. А какой мужчина тебе идет? Ну, она сама будет выбирать, какой, выбирать, какой мужчина идет. Она занята собой. Какой мужчина тебе идет? У меня уже был один мужчина и ушел. Не хочу говорить, я очень много страдала. У меня уже был один мужчина и ушел. Я очень много страдала, я очень много плакала. Мне очень было трудно. Не хочу, не хочу об этом говорить. Да. Здесь сама женщина вышла на связь, девочки. Она себе сама написала свою судьбу. Здесь женщина сама написала себе, переписала свою э, книгу Акаш. Здесь такая женщина, что сама переписала свою книгу «Акаш». Она сама себе построила свое будущее. И это ей помогут Всевышние девочки, потому что 6, 7, 7 карт высшего аркана, высшие арканы. Ее услышали. Наверху ее услышали. И ей будут э, помогать очень. Она себе поставила цель, у нее будет все заново. То, что я только что говорила, девочки, ее услышали. Видите, как идет информация. Я карты еще не... Как ясновидение. Я карты даже не вытаскиваю. Э, сначала говорю, потом вытаскиваю карту грандиозные, пере... А, грандиозные перемены, грандиозные перемены. И сейчас мужчина вообще, смотрите, четыре короля, ни, ни, ни паш, ни рыцарь, ни король не вышел ни один. Пол колоды карт пошло, пол колоды, все старшие арканы вышли. Это очень судьбоносная перемена в, э, в, в, в жизни этой э, королевы Пентакли. Она сама себе написала судьбу. Она, она пока не добьется своего, а что, э, потом уже у нее будет, э, будет любовь. Она поставила, мне сейчас не надо этого. У меня уже был мужчина и ушел. Вот она, она сказала, и я страдала. Зачем мне сейчас? Мне на данный момент нет. Я занимаюсь собой. Все. Ладно. Так. Девочки, поздравляю, молодцы. Если вот взяли себя в руки, девчонки пентакливые, молодцы. Девочки, если кто-то еще в печальке, выходите, выходите, девчоночки, выходите, ставьте себе цель, занимайтесь собой, добейтесь чего-то своего – и тогда все будет хорошо, тогда вы будете выбирать, тогда за вами будут бегать, вы будете знать, вы сразу только в жены идете, вы не будете ни с рыцарями, ни с, пин, ни с пажиками связываться, вам этого не нужно, вы будете статусная женщина, вы будете сама императрица, куда вам с нечистью тягаться? Так, давайте работа посмотрим, работа, финансы. Господи, что я так сегодня долго тарабаню? Уже 40 минут только две э, королевы э, разобрала. Что-то меня ведет и ведет, потому что, девочки, информация. но ну, это не от меня зависит. Хочу все рассказать, девчонки. Ну, ну не знаю. Извините, что так длинно, но ну, по-другому не знаю. Не получается по-другому, чтобы так два слова. Четыре королевы и два слова сказать. Так, работа работа и денежка. Ну, здесь нам все сказала и эта колода уже. Давайте еще это. Так, скажи нам, пожалуйста, работа и финансы в королевы Пентаклей, как у нее будет, что у нее, что ее на этом поприще ждет. Мир, опять девочки мир, другая колода, мир. Восьмерка Пентаклей, те же самые карты. Да, было разочарование у меня. Э, Пятерка кубков, было разочарование у меня. Но я сейчас э, начала жить по-новому, э, я пошла в работу. Мир, восьмерка пентаклей, то же самое, что было в этой колоде. Девочки, ну это что-то значит? Нет. Опять восьмерка чаш, то же, что и было в этой колоде. Я пострадала, от меня ушли я пострадала, у меня было разочарование в любви, я пострадала, у меня у, у, э, от меня ушли, э, меня предали, э, меня бросили, я потеряла время на это, и я пошла в работу. Да, ну здесь деньги будут сыпаться, девочки восьмерка пентаклей, десятка пентаклей, рыцарь пентаклей. Я себе дала цель, что я понемножку, понемножку, и это у нее получится, понемножечку, понемножечку, я буду потихоньку выходить с этого, я Пентакли все идут. Я, я пойду в свою цель, в свою работу. Я хочу достичь высот. Я хочу купить квартиру. Я хочу купить машину. Я хочу изобилие. Я хочу все иметь. Я вдарилась в работу. Мне сейчас ничего не нужно. Я была нищая, я была нищая, в том смысле, не нищая, что без денежки, у некоторых проиграется и это, что я экономила, у меня не было денег, я экономила, э, у меня э, не было таких чувств, чтобы я хотела, я была опустошена, ничего не хотелось. Да, я пошла в, к Богу, я просила, верховный жрец, я просила, я молилась, я просила, я молилась. Меня предал молодой человек, влюбленные. На, на, я, он и я была на выборе. Но теперь я, я, я на выборе. Но в данный момент я определилась. Я буду идти только вперед у меня есть на это потенциал, у меня есть на это энергия, у меня есть на свои цели, я буду идти, двигаться вперед. я теперь буду относиться к жизни, я теперь не буду зависеть, зависеть ни от кого, девочки. Я теперь не буду зависеть ни от кого. Я мечевая. Я буду теперь как ко мне, так и я. Я хочу уже счастливой жизни. Солнце, я хочу счастья. Я ни под кого уже не буду прогинаться. По дьяволу, я никому не пойду на удочку. Я вот так с мечом стану, я буду бороться за свое. Я буду... Кто ко мне с мечом, я дам отпор. Я не хочу больше плакать. Я хочу солнца, я хочу счастья. Опять звезда, девочки. Я все разрушила, мне ничего не надо старого. Я хочу двигаться вперед, и у меня есть свои, свои планы, звезда у меня есть свои мечты, я надеюсь, что они у меня все сбудется. Я на это надеюсь. Я все оставила позади. У меня все рушилось. У меня ничего не выходило, мне было очень больно. Но сейчас я, у меня есть цель у меня есть новые возможности, у нее есть, это э, дамы э, эм, королевы Пентаклей, новое начало. Те же самые девочки карты, и она будет и любимая женщина, она будет любимая впоследствии женщина. Девочки, карты повторяются одна колода и вторая. Поздравляю, девочки пентакливые, очень для пентаклевых, для пентаклевых э, королев очень хороший расклад, молодец. Вас услышали Всевышние силы, вам будут и в помощь, вам будут помогать. Грандиозно поменяется ваша жизнь в лучшую сторону, грандиозно грандиозно. Так, девочки, пожалуйста, ваши, буду рада и буду благодарна за ваши лайки, за ваши подписки. Вам не трудно, а это благодарность за мой труд. Так, девчоночки, а мы приступаем к королеве кубков, да? Давайте. Королева кубков. Скажите нам, пожалуйста, скажите нам, пожалуйста, что в личной жизни, в королевы кубков, королева кубков, королева кубков. Скажите, пожалуйста, какие изменения произойдут в личной жизни, в отношениях в королевы кубков? Скажите, пожалуйста, что новое придет, что уйдет, что придет, что придет новое в отношениях для королевы кубков? чаш для наших водных девочек. Скажите нам, пожалуйста, что нового, какие отношения придут для королевы чаш. Так, девчонки, начинаем. Так, посмотрим на данный момент, какая ситуация. Развод развод девочки. На данный момент у многих девочек будет развод. Развод и какой-то переезд. Раз, может, если вы с, с мужем, тогда развод, и вы, он в одну сторону, вы в другую сторону, и все, вот, вот э, справедливость, колесница, ну, это огромные тоже перемены, два старших аркана сразу, девочки. Девочки. Конечно, перемены. Вы будете, если было тяжело, вы будете свободная женщина. Конечно, это огромные перемены. Так, здесь развод и в разные стороны. Так, если кто-то ждет развода, как он закончится, этот раз, развод, будет поставлен конец навсегда. Э, так, э, выиграет э, суд женщина? Выиграет ли суд женщина? Выиграет ли суд женщина? Будет на ее стороне. Будет на ее стороне. Да, суд, суд, если еще вы ждете суда, да, суд будет на вашей стороне, но перед этим, вот карта говорит, Ерофант, нужно, нужно кого-то помощи попросить. Может, адвоката, может, вам адвокат поможет, может, пойдите в церковь, помолитесь, поставьте свечу, чтобы вам помогали Всевышние. Ну вот вышла, я спросила, в вашу ли сторону? Да, в вашу, но нужно попросить у кого-то помощи нужно помощи. Или в церковь пойдите, или, может, нужно будет адвоката. И после этого, как я говорила, видите, выше опять повторяется то же самое. Я говорила, вы будете свободны. Конечно, большие перемены, потому что после этого вы будете свободный человек. Вы будете новый свободный человек. Хорошо. Так, что ждет? Что ждет после этого? Что женщину ждет? Какие отношения? Какой мужчина придет в ее жизнь? Новый, новый. Старых нам уже не надо. Все. Новый, новый. Мы спрашиваем об новых. Новых мужчинах. И для чего они придут в нашу жизнь? В жизнь женщины Кубковой, которая смотрит. Да, опять говорится это. Было, было тяжело, был, здесь был треугольник, была двойственность, была какая-то тайная женщина. Э, было очень тяжело в прошлых отношениях, страдала, женщина плакала, страдала, просила все, вот тянула у себя на спине, все просила чтобы все было хорошо, но не получилось. Хорошо, это прошлое, нам прошлого не нужно. Будущее, будущее, будущее, будущее. Так, все будет снова нового листа. Мир будет к вам Девочки, к вам... Так, вышел рыцарь жезлов и рыцарь пентаклей. Так, десятка пентаклей и рыцарь жезлов. Ну, этот, э, если это ваш муж, потому что рыцарь Пентакли и семейная карта возле него. Может быть такое, что еще потом после этого развода будет вас что-то, будет к вам писать, будет к вам что-то будет хотеть к вам Э, прийти, что-то вам с вами еще разговаривать, что-то еще ему нужно будет с прошлого мужчина. Потому что я говорю, десятка, вышла десятка пентаклей, семейная карта и рыцарь жезлов возле этой карты и восьмерка мечей, что вам будет тяжело, вы не хотите его уже видеть, все, конец, нуль, точка, уйди с глаз моих. Но вам идет вот рыцарь э, Пентакливый. Это вот что было в прошлом. С прошлого он прилезет еще раз. Вы уже будете свободны, уже мир. У вас новое начало, у вас новая жизнь. А оно припрется. Оно опять припрется. Но вам идет другой рыцарь Пентаклей. Для чего он вам идет? Давайте спросим для чего он вам идет. Он тоже долго был в отшельниках, девочки, он тоже долго был в тишине, в стагнации, в четверке мечей он был. Он был устал, в отшельниках сидел, было ему тяжело этому человеку. Так, а почему ты так страдал? Что такое у тебя было? Да, у меня была девушка, мы долго с ней, долго, мы долго с ней встречались, но потом мы поссорились, мы повздорили. Мы поссорились и мы повздорили. Хорошо, а зачем ты придешь в жизнь вот этой женщины, королевы чаш? Зачем ты придешь в жизнь? Для чего? для чего? чтобы помочь ей выйти из повешенного состояния. Шестерка пентаклей, повешенный и четверка жезлов. Я, хочу, я приду, чтобы развеять ее сомнения, чтобы вытянуть ее из этого состояния подвешенного, э, чтобы э, развеять ее грусть, э, дать ей стабильную ситуацию, дать ей э, надежность, любовь, четверка жезлов. Я э, чтобы она почувствовала, что она не одна, чтобы она, чтобы ее, чтобы она э, поняла, что ее жизнь э, идет в новую эпоху, в новую эру, колесо, в новый, в, что, что она входит в новую жизнь, что я хочу показать, что она, э, что она, э, она может взять себя в руки и все стать, э, возродиться, суд возродиться, чтобы сама выйти с этой ситуации, чтобы не страдать, не плакать, не отчаиваться. Я помогу, я вытащу ее с этого депрессника. Во, короче, скажу. Да, восьмерка чаш и солнце. <clears throat> я не хочу, чтобы она страдала о прошлом, чтобы я выведу, что не все мужики вот как будто козлы, есть еще и светлые люди. Я хочу прояснить ей это, солнце, я хочу, чтобы она улыбалась, чтобы она радовалась, так, а серьезно, хорошо, ну ты придешь, ну а что, а, ты придешь с ней вот так, как э, погладить по головке, ну а что, ты, а что ты можешь предложить этой женщине, кроме утешений? Новую жизнь, туз пентаклей, новую жизнь, новую стабильную жизнь. А еще что? Звезда чтобы она разрубила все сомнения. Я хочу с ней новой жизни, туз и звезда. Я хочу, чтобы мы были вместе, мы пара, что мы пошли от Всевышнего. Я хочу, чтобы она разрубила навсегда, что есть плохие мужчины, э, чтобы она эм, не относилась к мужчинам э, э, с таким настроем, как будто все плохие что все такие эгоисты. Нет, я не хочу, я хочу, чтобы она поставила над этом точку. Нет, я хочу сделать ее счастливой звезда и туз. Я хочу сделать, чтобы у нее было все хорошо. Но за вами, девочки, еще и присматривается какой-то туз мечей. Может, это вот этот, э, что вы с ним разведетесь? туз мечей вот, э, присматривает за вами, потому что он хочет быть с вами в паре. Очень ревнив. Очень ревнив, очень жесток. И он за вами будет и дальше наблюдать. За вами он наблюдает и сейчас, и будет наблюдать. но там точка, там все ж таки точка, но он, он вас не оставит. Ну да, он за вами наблюдает, и там и была карта, что с прошлого он будет вас цеплять. Но вам идет мужчина пентакливый, пентакливый, но еще не до замужества он. Он, он придет так, чтобы вас успокоит. Он говорит, я приду, чтобы в ее жизни, чтобы женщину успокоить чтобы она не страдала, чтобы она развеяла эти мифы, что мужчины, все мужчины плохие. Я приду для нового начала. Но там дальше, потому что э, рыцари Пентакли это очень медленные, но уверенные. На данный момент он э, придет, чтобы вас успокоить чтобы залезать раны вот эти а впоследствии, это в ближайшее время, мы не смотрим э, на следующий год, а на следующий год может даже и по тузу пента, э, пентаклей, даже может быть и рука и сердце, но у вас еще будет э, возвращаться этот этот, что вы, кто разводился с ним или имеет развод. Так, девчонки, давайте посмотрим. Работа. Работа, финансы. Работа финансы для королевы кубков. Работа финансы для королевы кубков, девочки. Работа финансы для королевы кубков. Работа финансы для королевы кубков. Работа финансы. работа, финансы. Что нового будет в работе и финансы? Так, девочки, кто ищет новую работу, будет новая работа. Паш жезлов, мир, рыцарь пентаклей. Медленно будет все продвигаться очень, что больших денег, ну, не видно на данный момент. Двойка пентаклей. Э, были немножечко потери какие-то, было, была какая-то иллюзия, был какой-то самообман, и обман был но это уже вы, вы будете выходить. Ну, у нас дамы кубковые немножко такие, они очень мнительные женщины, они... Ну, ну вот, ну что, да, будет новое начало, мир, пас жезлов, рыцарь пентаклей, но все будет очень-очень медленно, очень медленно. Есть, новое начало есть. Новое начало есть и в работе, и новое начало в деньгах. Но ну, очень, да, фортуна на вашей стороне, да, да. Фортуна на, на, на вашей стороне, но это будет очень-очень медленно. Вы будете на коне, да, будете. Перемены будут. Кто ищет работу, перемены у вас будут. Будут, но очень медленно. Очень медленно. Больших денег здесь в ближайшее время не будет. Не будет. В будущем есть надежда, потому что мир, э, шестерка жезлов, колесо, э, новое начало есть, и в, в дальнем, в дальнем, ну, нужно очень попотеть здесь. Вы поменяете статус, вы будете императрица, вы поменяете статус, но очень будет длинная эта процедура нужна выдержка, нужна такая очень жесткая, как в «Королевы Пентаклей» поставила женщина цель и иду вперед. Вот это да. Ну, здесь немножко не, не то, не то. Да, есть, есть возможности чего-то нового, но, но нужно очень попотеть, очень. Так, девчоночки, пожалуйста, дамы кубков, королевы кубков, если вам понравилось, подписывайтесь, новенькие мои девочки, новенькие мои друзья, потому что у меня уже есть такие девчонки мои, что я их уже знаю, я на ютубе только сколько? Четыре, раз, два, три, четыре, да, четыре месяца, ну, три, три, потому что июнь я еще так-сяк три месяца, так у меня уже есть такие девчонки мои, что я их очень люблю, уважаю, всегда ко мне пишут обратную связь, комментарии, я очень рада им, я очень рада и желаю всего-всего самого-самого наилучшего. Так что, девочки, вам не тяжело, подписывайтесь, я буду очень рада вашему знакомству, что вы меня поддерживаете, а я вас поддерживаю. Так, а мы приступаем к нашей последней королеве, королева мечей. Давайте посмотрим. Королева мечей, скажите нам, пожалуйста, что судьба приготовила нового для королевы мечей? Скажите, пожалуйста, что новое приготовила судьба для королевы мечей? Что новое? что новое для королевы мечей? Что новое для королевы мечей? Что новое для королевы мечей? Давайте посмотрим, девчонки, сначала две карты, более-менее, какая ситуация на данный момент возле королевы нашей. Ну, король есть, ну и что дальше? Ага, король, радость, король пентаклей, шестерка жезлов, ну замечательно, не знаю, ну не знаю, или это уже нам говорит, что к вам идет новые отношения – к вам идут уже не, и в будущем свадьба девочки. Ну а что больше? Все, все, расклад закончен. А что еще говорить? Я рада. Сразу карты, вытянула две карты такие, и третья сама выпала. Новая любовь, новые чувства, новые, новые эмоции, новая страсть страсть, большая страсть от короля Пентаклей, серьезный мужчина, что хочет сразу, он видит у вас жену, он хочет на вас жениться, он, если еще не женаты вы. Если у вас еще нет мужчины, так к вам идет король Пентаклей для серьезных отношений, шестерка жезла, вы будете рады, он вам в будущем предложит руку и сердце, и новые отношения, кубки, новые, нов, новые эмоции, новая любовь, новые... Ой, да-да вы что, девчонки, девчонки. Да вы что? Что это такое? Так нам сразу карты наши молодцы. Наверное, уже женщина прошла трансформацию. Если у нее было что-то не то, плохо. Так, смотрите, все хорошо. Если, девочки, вы королева мечей, вы замужняя женщина, так ваш мужчина поменяется в лучшую сторону. Он будет вас на руках. Если у вас что-то были, какие-то ссоры, какие-то непонятки, он себе подумал, и он будет по-новому, он, он еще раз в вас влюбится. И будет не переставать вам говорить, я ты моя, я тебя люблю, я не могу без тебя заснуть. <laughs> Вот такое, девочки. Если, девчонки, вы одиноко, так к вам идет такой мужчина. А у некоторых, может, уже есть такой мужчина, что вы познакомились, и он серьезный. Сразу нам карты выдали, он серьезный мужчина с серьезными очень намерениями. Ну, король Пентаклей. Так. Ну да, у вас в прошлом был, э, было, было вот, э, вот, вот, вот. Вы прошли стагнацию, многие девочки, вы поставили на этом точку. Здесь выдала новые отношения, да. Была рассорка, было, у некоторых было, может, и стагнация. Если это муж и жена, была стагнация, была рассорка, вы поставили, были точку, вы ему сказали, слушай, или так, или так. Вы боролись с ним и были очень зажаты чувства, была очень уже э, такая эм, тяжелая ситуация, напряженка такая, что невозможно было, ежедневность одно и то самое, одно и то самое, и уже было это годами, если это семья, семейные. И было очень уже тяжело в этих отношениях. И наша королева мечей – поставила точку, сказала, все, я так уже не могу. Или как-то что-то меняем, наши отношения, или мужчина, до свидания. Ну и мужчина себе взял это на ум, и вот он пере, пере, пере себя подумал, и он будет заново, он обратно влюбится в свою жену если девочки, это если э, это ваш муж и что-то было охлаждение. Если вы свободная женщина, вас никого нет, тогда это не возврат из прошлого. Это новый мужчина идет в вашу жизнь. В свободных девчонок. Новый мужчина идет в вашу жизнь. для семьи, для стабильности, для, для ну, ну, здесь смотрите, четверка жезлов и десятка чаш для семьи, ну, король пентаклей. Ну, здесь карты сразу сказали, для си... новая любовь, новая влюбленность, новые эмоции для э, замужества. Предложит вам руку и сердце. Не поиграть, не поиграть. Для чего? Для стабильной ситуации, чтобы вы вместе жили, чтобы у вас был дом, чтобы вы радовались, чтобы вы не были одни, чтобы скрасить ваше одиночество, чтобы бегали детишки, что он будет очень вас любить и ваших детей, будет прям трястись над вами, он возьмет э, э, на себя все на свои плечи, он будет в ноги вас целовать, будет очень любить. Для чего? Для семьи, для стабильной, совместной, для радости, для семьи. И здесь карта такая, что ребеночек бегает, а он радуется ребенку. Он будет к вам относиться как к ребенку. Он будет вас э, лелеять, он будет вас любить, он будет вас очень слушать. Вот, вот для чего придет к вам этот мужчина, девочки. Если этот женатик, если вы женатые, у него обновляться чувства. Он, он пересмотрит свою, э, свое отношение к вам и как будто заново в вас влюбится. Заново будет изобилие, будет счастье, будет, будет все, будет все. Молодцы, девочки, здесь вы созданы друг для друга. Вы созданы для, друг для друга. Все, я даже не хочу тянуть карты, потому что здесь все ясно. Здесь, если я сказала, мужчина женатый, что он, э, э, жена меня смотрит, так мужчина поменяется в лучшую сторону, он поймет, что он любит свою семью, он хочет свою семью, он э, как будто бы только познакомились будет. Если девочки одиноки, вам идет вот такой мужчина. Вы созданы будете друг для друга. Так, девчонки, работа. Работа, финансы. Что ждет мечевых королев? Работа, финансы. Что нового? Что нового? Что новенькое? Будут изменения какие? В лучшую, конечно, мы ждем сторону какие изменения, какой подарок судьбы ей, ее ждет, преподнесет, что ей препод... новое преподнесут, работа, финансы. Новые берега, девочки, шестерка мечей. Может быть, у многих кто-то уйдет с старой работы и будет искать что-то другое, что-то новое. Новое, да, уже вот новое мы спрашивали. И карта вышла, шестерка мечей, уход. Уход от старого берега и искать что-то лучше, что-то новое, что-то более спокойное. И вот здесь такое море, вот видите, бурлит, нервное. Это вам уже надоело, вы устали, и вы вот идете искать что-то новое. Хорошо. Хорошо а получится что-то хорошее найти, что-то прибыльное, хорошее, что новое, на, в, как, в какой путь идет. Может быть, многие девочки будут э, э, даже и куда-то э, переезжать, да, карта переезда может быть, шестерка мечей, карта переезда. Я в других вот э, королевне сказала, там у многих шестерки, где были шестерки, возможность возможность девочки переезда, я забыла, вот, потому что и шла другая информация. У многих, если шестерка мечей, там э, было на работу, так тоже может быть переезд, поездка куда-то, переезд куда, может в другую, в другую страну, может в другую, где-то в другой город, в, ну что-то вот такое. Так, а к чему, к какому берегу приплывет? Тройка Пентаклей неплохо. Будет новое суд, да, будет все новое, будет по-новому, другая работа, новая работа и тройка пентаклей. Начало неплохое, девочки, троечка пентаклей – это неплохо. Очень долго было неудобно, очень долго было, была вот такая эм, четверка мечей, какая-то такая стагнация, ничего не радовала, и работа эта старая не радовала, было скучновато, надоело все. Ну вот, смотрите, шестерка мечей, суд, тройка пентаклей, и аж придем к десятке пентаклей, девочки, что можно будет позволить уже себе по троечке Пентаклей найдете себе новую работу, что будете э, мастером на этой работе, вас оценят тройка пентаклей, вас оценят, вы мастер уже, вас оценят, и вы, вы есть э, возможность э, э, идти по карьерной лестнице, повышение, десятка пентаклей, это вам не, ого, это десятка пентаклей, это много денег, это вы можете себе позволить уже что-то купить, какой-то замок, девочки, дворец, как у нас Галкин, замок, построил для Аллы. Ну да. Еще было очень тяжело, очень было тяжело, очень вы себя чу, очень вы надоела вам старая работа, очень вам было, очень уже в тяжесть бы было, вы чувствовали себя там одинокой, вам было, у вас не было развития на этой работе, работе, вы засиделись на ней, не, не было продвижения никакого, одно и то же, вам надоело это тянуть, вот эту лямку, десятку жезлов, и вы уже э, в отшельниках, как там сидели, в отшельниках. Все, конец, вы поставили конец, башня, разруха, не хочу, ухожу, надоело, не хочу, не тяжело мне, я уже какую-то депрессию, э, у меня получается что-то, аж голова меня раскалывается, на работу утром не хочу идти, на работе сижу, голова болит, никого не хочу видеть, никого не хочу слушать, все, все, тяжело, тяжело, депрессия. И вот такое, вот такое, замкнулись, ни с кем, может, даже и не разговаривали на работе, и решили, нет, лучше я, лучше я поставлю точку, лучше я оставлю, потому что я сойду с ума. И вот по шестерке мечей нового что-то новое хотите менять. Восьмерка пентаклей, девочки, ну, неплохо, неплохо, неплохо. Вы будете любить новую работу, новая работа, и вы будете ее любить, вам будет интересно, новая. Паш Кубков, это новое что-то, новая любовь к работе. Э, э, и дурак, новое вы будете, вам будет интересно, вы будете новый человек, новая э, работа, вам понравится, вы будете ее любить. Тройка пентаклей, вы будете мастер своего дела, вас там оценят. Восьмерка пентаклей, десятка пентаклей, ну что еще хотеть? Да, вы будете себя чувствовать, а может даже и некоторые девочки откроют свое дело, потому что здесь вышел девочки-император. Это такой, что может открыть и собственное дело. Вы, если на работе вы будете себя чувствовать на коне, да. И продвижение по, карьер, по карьерной лестнице, смотрите. Мир. Мир. Новое начало и королева, э, королева кубков. Вы будете любить, вас будут любить на работе очень. Новое начало, продвижение вперед, туз. Тоже может быть переезды как и сначала нам говорила э, шестерка мечей, переезд, отъезд, э, жезлы, туз жезлов. Это тоже может быть передвижение какое-то, продвижение вперед, передвижение, новое начало, переезд может быть. Ну, вот такое что-то. Что-то в этом, в этом плане, девочки. Ну, неплохо, неплохо здесь. Фух, да, наговорилась. Даже не знаю, что говорила. Сейчас буду смотреть, что я там говорила. Я даже не знаю, что. Не помню. Потому что так, так много было информации, и так хотелось много девчонки сказать, что Очень длинный, э, длинный, вот на четыре королевы очень длинно выходит, потому что очень много информации. Я очень благодарю карты. Я, они очень хорошо открывают, очень хорошо слушают. Очень благодарю. Благодарю свою свечу. Она заговоренная у меня. Я всегда перед, перед раскладом прошу огонь Всевышних, чтобы мне помогли в раскладе, чтобы работали со мной, чтобы давали хорошие подсказки моим, моим девочкам, моим зрителям. И благодарю карты, конечно. Они тоже сегодня поработали. Сейчас пусть отдыхают. Сейчас я их положу в свои домики, и они будут отдыхать. Так, девчонки. Так. Так. Так, Пали, давай посмотрим. Давай посмотрим. Так, если у тебя, если у тебя враги, сестра и мама, как, как они к тебе относятся? Сестра и мама. Сестра и мама, как относятся? Первая карта будет мама, вторая сестра. Как относятся мама и сестра по отношению э, Пали? Первая сестра мама, вторая, э, э, фу, первая карта мама, вторая карта сестра. Фу, очень, очень э, длинный расклад был, и сейчас немножко уже мне язык не в ту сторону идет. Так, первая карта мама. Как относится мама? Что она хочет для своей дочери? Что она хочет для своей дочери? мама. Так. Что она хочет для своей дочери. Так, и сестра. Что, как относится и что хочет сестра по отношению к Палли. Сестра. Сестра по отношению к Палли. Как она к ней относится и что хочет. Так. Ну, мама хочет, чтобы ты вышла замуж за какого-то мужчину, чтобы ты из прошлого или от, э, э, за какого-то родственника или что вот э, спросили, что хочет мама, чтобы ты вышла замуж, чтобы у тебя была семья, чтобы ты ушла за какого-то мужчину, или они тебе приготовили какого-то мужчину, ты его, он какой-то из прошлого, что ты его знаешь, этого мужчину. Она хочет, чтобы ты вышла замуж. Нашли тебе жениха какого-то. Так, э, твоя сестра Здесь вышло правосудие, семерка чаш и двойка чаш. Ну, она считает тебя ребенком, она смеется над тобой. Она думает, что у тебя много иллюзий, что ты еще, э, извини мне, что ты какая-то дурочка малолетняя, у тебя как будто и с головой что-то не в порядке, она вот такое себе думает. И думает, ну и так ей надо. Ну, вот такое, видишь, карты. Правосудие, семерка, э, как, что, что она от тебя хочет и, и что она тебе считает пустышкой как будто. И всегда вот какие-то немножко и зависть какая-то есть э, э, по отношению тебя. Вот, вот что-то такое. Немножко есть из зависти. Какое-то она Вот такое, девочки. Ну вот, вышла, я только что тебе, Пали, сказала. Мама настроена тебя выдать замуж, и чтоб ты ушла к мужу. Сестра немножко что-то завидует. Там двойка мечей вышла, что-то вот так напряженка, думает, что ты какая-то пустышка. Так, сейчас там кто-то, ну, ну такое, вот такое. Так, Андрей к Елизавете. Андрей. Андрей посмотрите чувства. Чувства Андрея к Елизавете. Девочки, я сегодня очень устала, очень длинный был расклад. Так, чувства Андрея к Елизавете. Чувства Андрея к Елизавете. Чувства Андрея к Елизавете. чувства Андрея к Елизавете. Ну, на данный момент нет чувств. На данный момент Елизавета или кто это, нет чувств, потому что в отшельниках он. Нехорошие времена, его действия в ближайшее время – Ну, вышла королева Пентаклей и карта влюбленных. Э, если он не женат, тогда он видит вашу пару, он влюблен, и он видит вас с женой. Если он женат, мужчина этот Андрей, тогда он любит свою жену. Тогда он любит свою жену. местах, девочки. Так, девчонки мои дорогие, видите? Ну, хорошо, я... Ой, ну, девочки, пишите, пожалуйста, под видео, в комментариях. Вот молодцы, девчонки, вы пишете. Королева кубков, хорошо. Королева пентаклей, хорошо. Пишите это в чате, хорошо, что я вижу. Да, мне приятно, спасибо вам огромное. Пишите еще под видео, чтобы другие видели, что это резонирует. Вы в чате пишете, но оно под видео не оставляется. Это только чат, вот как вот временно, что идет видео и временно чат, а не сохраняется оно в комментариях. Огромное спасибо, да, да. Ну, вы не расстраивайтесь, если вы королева кубков, вы очень мнительная. Ну, там и говорилось, вы очень мнительная. Не расстраивайтесь. Не расстраивайтесь, потому что вам идет, он еще вас будет цепить цеплять, он будет возвращаться после развода даже, он будет возвращаться, он будет что-то просить, но к вам идет мужчина, пока э, карты не сказали, сказали только, ну вы слышали, не буду я обратно э, говорить. Так, девчонки, я вам очень благодарна, девочки мои. Огромное вам спасибо за теплые слова, хорошо вам провести вечер, не отчаивайтесь. Ай, Пали, ты меня спрашивала, слушать ли родителей, да, да, да, да, извини, пожалуйста. Пали, слушать ли родителей, слушать ли маму сейчас, слушать ли родителей. Ты смотри сама, ты уже девочка большая, ты смотри сама, ты, чтоб ты ни от кого не зависела, пойди себе на работу, сделай себе карьеру, стань на ноги. Даже если э, будет плохо, э, будешь на работе, сними себе квартиру, живи себе сама и плюй на всех. Ты никого не должна слушать. Тебе не 15 лет. Тебе не 15 лет, ты взрослая девочка, твоей жизнью только может руководить это ты больше никто. Просить Всевышних помощи, и только ты можешь руководить своей жизнью. Больше в твое пространство не должны влазить никто. Никто не должен на тебя давить. Ты никому ничего не должна, и тебе никто ничего не должен. У тебя своя жизнь, у тебя свои мозги. Все. Так, стоит ли слушать родителей, стоит ли слушать маму, стоит ли слушать маму, Палли? Нет, верховная жрица, твоя, твоя жизнь – это тайна, это твоя жизнь. И в ее, то, что я только что говорила, видишь, Твоя жизнь – это тайна. И ты, когда схочешь, то будешь и делать. Ты сама знаешь, когда тебе выходить замуж. Твоя жизнь – это твоя жизнь, и она закрыта от всех, твоя личная жизнь. И карта еще говорит, никому ничего не говори о своей личной жизни. Твоя жизнь, она должна быть секретная, тайная, чтобы никто в нее не влазил а у, у тебя должна быть тайна своей жизни. Никому ничего не говорить и никого ничего не слушать. Ты, ты умная, ты можешь жить своим умом. Это твоя жизнь. И личная твоя жизнь – это тайна. Тайна для всех. Тайна, тайная карта, верховная жрица. Тайная карта это. Девочки, я только что сделала расклад. Четыре королевы. Докладный, большой. Светлана, посмотрите, пожалуйста, расклад. Светлана, найдет ли Светлана мужчину до конца года? Я большой сегодня расклад сделала, девчонки. Так, найдет ли Светлана? Карты уже устали. Это уже сколько? Полтора часа, э, час сорок. Карты уже, картам тоже нужно отдохнуть, потому что они не будут уже хорошо работать. Они устали. Четыре королевы, девочки. Карты что же устают? Это четыре расклада. Так, найдет ли Светлана мужчину до конца года? Найдет ли Светлана пару до конца года? Найдет ли партнера до конца года Светлана? На данный момент информация закрыта, тайна. Нет, потому что Светлана в отшельниках, она еще не готова. Светлана еще не готова для мужчины. Это еще тайна для нее, потому что она еще сидит в отшельниках. Так, она может мне причинить зло, сестра. Так, может ли причинить зло сестра Пали? Может ли причинить зло сестра Пали? Может ли причинить зло? Может ли причинить? Может ли что-то сделать плохое? Она, эм, ну да, у нее есть на это сила. Она, если у тебя будут отношения, даже может отобрать у тебя мужчину, потому что тебе идет э, мужчина, потому что она сейчас в стагнации, ей сейчас не везет, она сейчас, но ну, очень-очень тщательно за тобой наблюдает очень тщательно и может тебе помешать, если на, твоей, на твоем пути появится какой-то мужчина, она может сделать какую-то западляну. Да, видишь, только что я это сказала, потому что вот смотри, сила вышла, четверка мечей, принцесса мечей, она за тобой наблюдает, она сейчас в стагнации, ей сейчас плоховато, и что она может сделать? Очень за тобой присматривает, наблюдает и может тебе повредить в личной жизни. В личной жизни. Когда, э, с мужчиной, с мужчиной. Что-то может или сказать с мужчиной, ну... Так, девчонки, огромное спасибо. Все, когда-то выйдем так, чтобы специально... Э, э, потому что сегодня очень большой расклад, я устала, девочки, ответила немножечко вам, и все. Э, когда-нибудь, а, может, на, дру, на следующую субботу, потому что так вечером не выходит, чтобы чтоб так мы только поговорили, чтобы я только отвечала на ваши вопросы. Так, на следующую, может, субботу я это сделаю. Немножко побыстрее выйду, потому что я всегда в субботу делаю расклад на 4, на 4 королевы. Так я выйду где-то для э, пол пятого. Пол пятого я выйду так, чтобы с вами поговорить, на ваши вопросы ответить. А в 6 часов, как сегодня, для четырех королев – потому что раз в неделю 4 королевы и 4 короля. Все, до свидания, девочки. Огромное вам спасибо, всего хорошего. Пусть сбываются ваши мечты все, удачи во всем, любви, всего-всего-всего.